this video you see this before but this video is already I want them to be show me show me this video hey chicken kap chicken chicken ye eating ki samay naki allah assalam alaikum why no bas allah allah allah bas what yalla yalla yalla is not good yalla yalla yalla.org ना ना ना ना এটা ফ্রোজেন চিকেন ফ্রোজেন এরা ইউজ করে